afkomst zitten hier aan wonen. Het is niet zo dat ik wel 100% Nederlander ben. Ik ben bijna 70% Nederlander. Ik ben Samir Hamed. Ik kom uit Palestina. Ik woon hier in Nederland nu 36 jaar. Ja, zeker weten. Je weet wel hoe ik echt altijd... Ja, goed zo. Ik heb andere uh, nicht van mij die had gedaan. Ik kwam bij jou deze zomer. een liefst. Jullie lieve schat. lieve schat. Lieve schat. Mijn naam is Asha. Ik kom uit Somalië. Ik ben nu 16 jaar in Nederland. Ik ben Larissa Rekova. Ik kom uit Kazachstan en ik woon 13 jaar in Nederland. meisje, ja. Kijk eens, dat lekker hier, feestelijk Heb je die gemaakt, Aisha? Die, die... Ja, die heb ik gemaakt. Heb ik alles geregeld. Oh, koffie, honey? Ja, ze heeft ze expres gedaan, Astrid. Kijk, Hamjan is er, Hamjan is er. Oh, oh, mijn oh, lieve schat, mijn lieve boerman. Boerman, welkom. Ik heb de kleren, Lia jij kent Heb je zelf gemaakt? Ja, ik heb echt zelf gemaakt. Ik dacht, waar kan ik... Ik ben 1995 eh, in februari. Ik vergeet nooit meer. 16 februari ben ik hier in Nederland terecht. En was het een eh, heel koude winter in februari. En in Afrika, ik kom uit Afrika eh, namelijk. En <laughs> daar heb ik nooit een jas gehad heb ik ook nooit uh, sneeuw op de grond <laughs> zien, zien lachen. Dus eigenlijk, eh, ik eh, was met mijn vier kinderen, vier minderjarige kinderen zeg maar. En we hadden alleen maar gewoon dikke trouwen. Verder hadden we geen, geen jassen en zo, dus was het hartstikke koud. Ja, dat zijn ze. <laughs> Eerste stand was heel moeilijk, vond ik het ook heel moeilijk. Taal, taalkennis was het eh, grote probleem. Eh, aanpassing, andere mentaliteit, andere eten, andere gewoonten. Het koude weer. Dat was inderdaad moeilijk. En nog steeds moeilijk, sommige dingen. Maar toch gaat het beter. en twee maanden. Ik ben nog in deze kant. Ja. <laughs> Het was eh, heel moeilijk in het begin. Wij wisten helemaal niks eh, over Nederland, ja, bijna niks. En cultuur is anders, eh, klimaat is anders, de taal is helemaal anders. Maar wij, hier, wij zijn hier gekomen, dus wij moeten hier aanpassen. En ja, eerst met de taal. Eh, het was heel moeilijk, want de uitspraak is vreselijk. En onze uitspraak eh, was helemaal eh, <laughs> onbegrijpelijk in het begin. Ik vind sowieso de taal, vond ik nu, valt wel mee, maar in het begin vond ik verschrikkelijke taal. Die G, alles wat je zegt, ik, ik dacht eerst, wat is dit voor een taal? Oh, dan zeg je alles met G. Dus uh, nu valt wel mee, mijn, mijn moedertaal is geworden. Maar in het begin had ik eh, echt eh, heel moeilijk mee. ik moest hier natuurlijk wel studeren kwam ik om te studeren in Nederland. bij de universiteit hadden ze toen geen Nederlandse cursussen. Maar toch was er een boek, die heet Meneer de Vries. Die vond ik een heel belangrijk boek. En toch heeft mij heel veel geholpen eigenlijk om die taal te leren. Dat was de eerste zin bij, is Nederlands mooie taal? Is Nederlands mooie landschap? Heeft Nederlands mooie landschap? Eh, dat was eh, ja, prachtig. En ik zie het, Nederland inderdaad heel mooi land, en mooi landschap. Ik, ehm, ik ben Samir Hamid. Ik woon in Nederland sinds 36 jaar. Ik, heb hier, ik ben gelijk hier in Groningen gekomen. Direct eh, te studeren eigenlijk. Ik heb vier jaar psychologie gedaan. En daarna ben ik met de filmacademie bezig. En daarna ben ik een filmproducent geworden. Het is niet helemaal alleen gedaan alles. Natuurlijk, eh, ik krijg hier eh, toen, 36 jaar geleden, veel begeleiding. Vooral eh, van, van hulporganisatie, vluchtelingenorganisatie, e UAF e in het bijzonder waar toch studiebuurs en hulp geven. Eh, ik denk dat veel opvangst was, eh, veel begeleiding. En die heeft mij veel geholpen toch om eh, verder te komen. Ik kwam hier om iets te doen. Niet alleen maar, alleen maar te zitten en toch te wachten of tijdelijk. Het was voor mij gewoon, hop, kans. Die heb ik aangepakt. En daar ben ik blij om. 36. Ja. 36. Dat is voor jou. 56 nou. Ik was altijd bezig. In Kazachstan eh, was ik ah, altijd actief en eh, heel hard gewerkt. Dus dat kan ik niet anders. En thuis zitten is het helemaal niks van mij. Dus in het asielzoekerscentrum heb ik ook eh, gewerkt. In het uitzendbureau, interne uitzendbureau, in de kantine, personeelskantine. Toen wij verblijfsvergunning hebben gekregen, wilden we ook heel graag iets doen. Helaas heb ik eh, nog geen werk. Dus ik probeer andere dingen te doen, zoals eh, computermoeder. Wij helpen eh, kinderen hun opdrachten op de computer doen. Als kinderen hulp nodig en vragen, ze begrijpen geen opdrachten of moeilijke dingen tegenkomen. Dus wij proberen hen te helpen. Wij niet proberen, wij helpen hen graag. 70. 70. Nog een nummer. 48. Ja, zo. 9. Ja, maar die mag niet meenemen, die daar. Alleen laatste. Dit is voor mij. Eigen, eigen maatschappij. Eigen, eigen je Jeanette doet ze, houden ze hebben we alles, hè? Contacten met mensen vind ik belangrijk. Ik heb heel leuke, lieve buren. En als je de taal niet kan, hoe ga je met mensen om? Was het tijd, geweest dat ik elke vraag wat men mij eh, eh, stelt, uh, beantwoord ik ja. Omdat ik, ik weet niet wat dat is, maar ja, ja, ja, ja. Dus dat zie je hoe belangrijk de taal is. Dus eigenlijk eh, heb ik eh, dus mijn best gedaan om de Nederlandse taal te leren. En ben ik nu dankbaar. Ik heb dat dus uh, geleerd. Heb ik eerst de Nederlandse les gehad. en daarna heb ik 1, 2, 2 Nederlands als tweede taal heb ik, gevolgd. Ik heb alle onderdelen gehaald. Heb ik zelf opleidingen gevolgd. MBO-opleiding. Dus die heb ik ook af. Ja. Hij heeft de woordenschattoets gemaakt. Hè? Ja, dat, toen dat was, vond hij wat lastig. Ja, toen, was, schrok hij. <laughs> Ja. hij heeft zelfs gehuild, hè? Ja, ja, ja. Nou, nu heeft hij hem dan nog een keer gemaakt. En dat had uh, meester Beudeker al uh, verklapt, <laughs> begreep ik. Had hij een A-score, maar nou, heeft hij eh, geweldig gedaan. Heel goed. Ik heb twee kinderen, twee zons, En ik wil heel graag op de hoogte zijn van allerlei dingen wat zij doen. Onze oudste zoon studeert in Groningen. Hij is vol, bijna volwassen, dus ik kan alleen vragen. Maar ik heb nog een jongste zoon, hij is acht jaar. En, hij gaat naar school natuurlijk, hij gaat sporten. En ik wil weten hoe hij doet, hoe hij presteert en op school en op sport. Dat is heel belangrijk voor mij, want eh, in onze cultuur, als eh, mensen kinderen hebben, zij zijn belangrijkste dan eh, wij zelf. Wij moeten alles weten over hun, maar hoe kan ik weten als ik geen taal spreek? Dus, en ook, ik ben ook voorbeeld voor hun. Ik denk dat het eh, in Nederland zijn heel veel natuurlijk wel subsidies en regelingen En eh, toch veel buitenlander lopen ze dat mis. Lopen ze dat mis doordat ze toch inderdaad niet voldoende kennis, niet op de hoogte, door natuurlijk taalbarrière en andere barrières. Dat, eh, er zijn heel veel uh, instanties en, en, en, en budgetten die, die kan je wel makkelijk gebruik van maken om toch verder te komen. En dat, eh, de achterstand van, van, van buitenlanders komt doordat ze eigenlijk heel veel missen, ook in Nederland. Eh, dat, dat zijn dingen die kom je wel eigenlijk tegen in de kranten, nieuws, journaal, als je leert, eh, met contacten met andere Nederlanders erbij. En dan kom je erachter, hey joh, ik kan hier gewoon makkelijk voor, bijvoorbeeld voor mijn zoon, een budget van een paar duizend euro in het jaar of 10.000 euro in het jaar om toch hem verder te kunnen helpen te ontwikkelen. Dat zijn gewoon budgetten, die hebben we voor betaald met z'n allen. Maar toch wordt niet uh, eh, gebruikt door uh, veel uh, allochtonen. Dat vind ik heel jammer. En dat komt door gebrek aan kennis en, en, en, integratie. En vooral taalkennis. En een giraf met een oog, maar die lachen ook. Een giraf heeft een hele lange nek. Waar is spraan Hier is Bruin. Ik ben nu zelf, eh, zeg maar, omdat ik de taal heb, heel goed heb geleerd, ben ik zelf eigenlijk, eh, ik, omdat ik uh, verschillende opvangcentra heb, verschillende asielzoekerscentrum heb gewoond, ben ik eigenlijk nu ook tolk. Ik weet hoe belangrijk het is om mensen met te communiceren. En er zijn zoveel mensen die net binnen in het land zijn en die geen één woord kunnen. En eh, bijvoorbeeld die, die, die formulieren van bijvoorbeeld voor eh, eh, verzekeringen en dingen kunnen niet invullen. Dus ik, nu heb ik dus heel veel mensen geholpen als vrijwilliger, zeg maar. In de AZC heb ik ook als tolk gewerkt. Dus ja, voor mijzelf heb ik ook meer vertrouwen in en mezelf gekregen. En, ja, eigenlijk overal waar ik ook ben kan ik eh, met mensen kletsen. Vroeger zat ik bijvoorbeeld bij de wachtkamer voor de huisarts. Zit ik alleen en kijk ik uh, kanten en zeg ik niks. En ik weet ook niet waar mensen over hebben. Maar nu kan ik gelijk het gesprek uh, eh, in springen en zeg ik wat ik van vind. Oké, dank dus dankjewel voor de informatie. Ja. Het is alles duidelijk. Ja, mooi. We gaan verder werken en tot de volgende week. Ja, ja laatste, tot de laatste ja, week. ja, woensdag is de laatste keer. Woensdag? Woensdag, volgende week woensdag. Oh, dus voor ons is maandag laatste dag. Ja, dat is ma ja. ja. maandag. De Nederlandse taal hier in Nederland is echt, echt heel belangrijk en heel erg nodig. En ik snap het niet mensen als mensen kans eh, hebben om Nederlandse taal te leren, naar Nederlandse school te gaan en grijpen zij niet, dat snap ik echt niet. Nee, wij mogen niet mee. Wij gaan hier oud Ja, <laughs> Ja. Oké, daar. Ja. <laughs> Ik denk dat eh, sowieso gewoon sleutelrol de taal. Ik denk voor iedereen die hier woont of komt hier wonen of überhaupt in Nederland wil blijven, eh, de Nederlandse taal te kunnen beheersen. Niet alleen maar eh, spreken, maar lezen en schrijven. En dan kom je heel ver mee. Als je dat kan, dan kom je ook makkelijker in contact met Nederlander. Niet alleen maar met Nederlander, maar met overal, ook in het werk. Kun je beter presteren in alle opzichten. was nooit leeg Ja, Het glas was nooit leeg Ja, Zet je voor. Dat het. Nee, ik op de gebouw. Zo zit mijn haat in. Ik heb vier al. Uh... Ja, ze plakken op Ja, maar ik heb nog vier. Nee. Yes, nog een 20. Hoe Hoe is het vet